ok Osoo gara barumsa keenyaatti hin seenneen dura chaanaala kana saabskraaib godhuun dagatina. Hiriyoota keessanii qooduun dagatina. Bonex Tekno godhaan jajjabeessa. vidiyoo laayik godhaa, sheer godhaa, irraan tana barumsa keenya inni guddaan akka peejii roomaan nambarii fi lakkoofsa adda kan jedhudha. as dhuftanii iddo subscribe jettu dimtu sana subscribe godani jiboda akka yero isin simbira go wanni gaddi akka kai simbira geizo asin notification itana barumsa bareedaa tokko waa'ee maayikiraasoft oofis woordii irratti isinii qabatee dhufee jira. saabskiraayib godhuu hin dagatinaa warreen maatii keenya hin ta'in warreen chaanaala keenya faaraa taatan saabskiraayib godhuudhaan jajjabeessaa hiriyoota keessaniifis qoodaa hiriyoota keessan biraan gahaa isinii jechuun barbaada. Barumsa fuula duraas barumsa guddaa isinii kan dandeenye yoo rabbiyyee kanaaf mm, sheer godhaa hiriyoota keessan biraan ga'uu hin dagatinaa saabskiraayib godhuu hin dagatinaa. Arraan tanaa waa'ee guddaan yeroo riisarchii dalagnuu, yeroo yeroo fakkeenyaaf eh, asaayimentii isaa ta'uu wanta tokko yeroo dalagnuu eh, peejii hedduu peejii nu rakkisa. Peejiin gara peejii sadii fi afur akkas ta'u gara roomaan nambariidhaan ka'ama Achii gad ammoo introdakshinii irraa yookaan yuunit waanii irraa ka'ee lakkoofsaan kaa'ama jechaadha hanga dhumaatti hanga lakkoofsaan kaama. Isa kana akkamitti adda baafna kan jiru peej biriikiin akkamitti hojjeta kan jiru isinitti agarsiisuun barbaada. Gaafii yeroo hedduu namni naa dhiyeessu waan ta'eef isa kana akkana hordoftan eh, kabajumaaniin isin gaafadha. Eh, akkuma argitanitti Microsoft Word irratti pirojektii yoo kaa'u, eh, tiizisii yoo kaa'u, riisarchii yeroo dalaydan jalqabaa peejii keessaan peejii keessaan qulqulluu ta'uusu kan peejiin irra hin jirre ta'u chee godhachuu qabdan. Kana jechuun lakkoofsaas kan qabne kana ta'uusaa chee godhachuu qabdanii achiin booda achiin booda maal gootanii asiin insert seentanii akka yoo peejii irra gootanii jiraattan peejii kamitti irraa remove gootanii insertii seentaniiti achiin peejii numbers kan jiru irra dhuftanii achiin remove page numbers kan jiru kanarratti asirratti anaaf ni mul'ata. Viidiyoon kiyya riikardiin kiyya yoo qabaate isin mul'achuu dhabuu danda'a. Yeroo asitti peeji nambarii irra kilik jettan arguu dandeessan jechaadha. Wantoota top of page, button of page, page margins, current position format, page numbers, remove page numbers kan jiru jira. Isaan kana keessaa remove page irratti jettan irraa gootan jechaadha. Achi booda dhuftanii page numbers kan jiru irratti OK jettan. ergas booda lakkoofsaan yoo jiraate lakkoofsaan yoo jiraate nambar foormaatiin filattanii roomaan nambar qubee gurguddaadhaan gootan jecha gama jalaa rafan jiru kana gootan. Achi booda maal jettaniin okee jettaniin okee jettaniin qattita. Achi booda peejiin keessan galle roomaan nambarii godhatan malee foormaatii isaa peeji nambarii irratti deebitaniiti peeji nambarii batan of peeji kajuu batam of peeji irra guddaa riisarchiin peejii tooppii irraa qabu yookaan fuulli isaa gama jalaa irratti argama waan ta'eef pileen nambar 2 filattanii gama jalaa irra gootan ichi booda marra lama dabil kilik gootanii peejiin keessan maal isinii tee jechaadha? appilaayi. isinii ta'e jira jechaadha. erga appilaay ta'e booda maal deemtanii maaliif deemtanii peejii biriik godhuu barbaaddan peejii biriik godhuu barbaaddan sarara dhayitan irra fakkeenyaaf introdakshinii irra deemna introdakshinii irratti yeroo deemne introdakshinii irratti kilik jenneeti maal seenna peeji leeyaawut seen peeji leeyaawut erga seenne booda asiin biriiks peeji kan jechuu jira biriiksii kanarratti ok jenna asii continuous kan jettu gad deemte continuous in that section break kaju corner jetta achi booda insert peejii kee irra deemta jechaadha peejii kee hoggaa dhayite peejii nambarii hoggaa dhayite foormaatii isaa ammaa jijjiirrata lakkoofsatti lakkoofsatti erga jijjiirratte booda baay'ee dufaaltilee amma lakkoofsarra nu jira achi booda maal jettaa start at waan tokkorraa akka si eegalu barbaadda gama jalaa kanatti including chapter number irraa kaastan isin irraa kaasu eh, dagatinaa batanii asiitan irratti irraa kaasuun dagatinaa okay jettanii achi booda insert page page numbers batamii irratti dhayitanii qaxxitaa page numbers keessan qaxxitaa na hiixan jechaadha. Yeroo na hiixan qaxxitaa isinii dhufee jira. booda Kana booda maal ta'ee jechaadha. Kan asii olii ka asii olii teebil hanga introdaakshiniitti maaliin jira roomaan nambariin jira. Akkuma argitan kana maaliin jira roomaan nambariin jira Asiin haga kun peeji peejiin hanga asirraa ka'ee maaliin jira roomaan nambariidhaan jira. Asirraa introdaakshiniirraa ka'ee maal jechaadha lakkoofsa takkarraa ka'e lakkoofsaan isinii kaa'amee jira. Akkuma argitan kana introdakshinii irratti peejiin keessan keessan nambariidhaan isinii taa'ee jira jechaadha. Nambar 3, nambar foor jedhee haa dhumaatti lakkoofsaan isinii taa'ee jira. Eh, barumsa Gaafii qabdan waan irratti isin hojjadhu yoo barbaaddan viidiyoo kana koomentii jalatti naa barreesa. E, gaafii keessan laalee gaafii keessan irratti viidiyoo isin hojjedhee isinii gadhiisuudhaan e, hagarumaatti isin hojiin Kanaaf e, koomentii hin dagatinaa, sheer godhuu hin dagatinaa. Akkasuma chaanaala kana saabskiraayib godhuudhaan nu laayik Bataniin laayikiisan faayidaa guddaa qabdi waan ta'eef nu bataniisaan laayik godhuus hin dagatina. Galatoomaa hin jaaladha. Ciao.